你好，这里是示范怎么样改变自己的维基编辑，呃，成为以主语作为首页的方法。呃，当你点入了 Incubator 呃这个网站以后，当然要先登录。那请在此输入自己的维基百科账号，然后点选登录。接下来呢？ 在右上角会有 Preference 这样子的一个页面，请你点进去以后，呃，首先，请你这边其实可以修改，这一个功能是你的在 Incubator 上面的语言要是哪一种。那如果你熟悉中文的话，你可以填写这个，把它改成 ZH 中文。那测试维基的部分是下面这两个。 Test Wiki 还有 Test Wiki Language，我在这边会示范，嗯，怎么样把自己的，呃，这个首页设为阿美族语。那基本上就在这边先写，先 Test Wiki 先写上 Wikipedia，Test Wiki Language 写，呃，阿美族语的，呃，ISO 的代号 AMI。那接下来这些都设定好了以后，往下拉，按 Save。 那你可以看到，现在，呃，系统设置呢已经变成了中文。那它其实预设是简体中文，呃，如果想要变成这个繁体的话，那可以改成 zhtw 或 zhhant，你都可以看一下。好，那基本上这样子就已经完成了，呃，设定自己的。 测试语言是什么的一个基本方式。